Allah Akbar, Allahu Akbar dua kali Dua kali pun baca Dia lurus Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Lindy Tekan Oke sih bagaimana kabar kurang hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat cuy ya dan seperti biasa saya cakap jangan lupa cuci tangan dan selalu jaga SOP cuy Oke kali ini kita akan melanjutkan lagi requestan kurang cuy ya yang mana kita akan mereaksi uh, ceramah atau dakwah dari Ustadz Syamsul Debat cuy Uh, di sini kita masih mengambil video dari ini cuy ya yang teman-teman kirimkan itu masih video dari channel senyum ustadz ya Jadi kita juga harus berterima kasih juga dengan channel uh, apa Senyum Ustadz ini cuy. Yang terpenting sih kita bisa mendapatkan uh, hiburan dan juga pengajaran gitu ya. Kalau kita mereaksi uh, eh, Ustadz favorit saya ini cuy. Ustadz Syamsul Debat. Oke buat korang yang suka dengan video ini silahkan di like, di share ke sosial media yang kalian punya. Kalau nggak suka dislike aja cuy ya. Dan sekali lagi buat korang yang ingin mengambil video saya dan mengupload ulang di TikTok, cantumkan kreditnya cuy itu aja sih cuy ya cantumkan kreditnya cuy saya izinkan 100% saya izinkan tapi cantumkan kreditnya cuy layaknya saya juga mengambil uh, video dari senyum Ustadz itu saya selalu mencantumkan kreditnya cuy malahan saya cantumkan linknya di situ cuy saya cantumkan link ini videonya dan nama channelnya ini itu lebih itu lebih sopan ceritanya cuy. Oke, dan di sini saya sudah menyiapkan videonya cuy ya. Saya sudah menyiapkan videonya mana judulnya itu adalah tunggu kita baca dulu cuy ya. Judulnya adalah <clears throat> kisah lawa Cina mualaf dengan imam terlupa surah gimana sih <laughs> kisah lawa Cina ya Cina mualaf dengan imam lupa surah kalau Cina mualaf saya paham cuy ini imam terlupa surah terlupa surah itu kayak lupa lupa surah kah itu gimana sih Ustadz Syamsul debat saya nggak paham ini cuy kalau uh, kisah lawat Cina mualaf saya paham tapi yang satunya ini saya nggak paham cuy kurang bisa jelaskan di bawah cuy ya kurang bisa jelaskan biar saya paham cuy oke dan tanpa berlama-lama lagi cuy jom kita tengok videonya Oke videonya ada siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3, 2, 1 Peng. Istighfar ni ramai ramai yang tak tahu Dalam buku amalan kita Contoh kita ada buku amalan gitu kan Catatan kita al rakim Atik ni dia catatkan amalan gitu kan Kalau lah kita istighfar Siap satu istighfar Contoh buatlah seribu kali sehari Oh ini Di masjid ya uh, Ustaz ceramahnya di masjid Enggak tahu ni malam kah siang ke Safullah, safullah, safullah. Jangan tu terobat seribu. Buat lepas subuh dua 200, lepas zuhur dua lepas asar dua 200, sampai isyak kan dua 200, cukup seribu sehari. Hmm. Kalau balon tu seribu kali penat, langsung tak buat lagi dah. Hmm. Jadi, bila kita ada catatan dosa kita, setiap satu istighfar tu padam satu dosa. Padam satu dosa. Padam satu dosa. Tengok berlebih pula istighfar ni. Macam mana? Buka pula muka surat semalam. Buka pula muka surat sebelumnya. Itu sebab kena banyak istighfar. Ha, sifar minta ampun Dan yang ketiga Kejar apa? Kejarlah rahmat Pertama hidayah Kedua maghfirah Yang ketiganya rahmat Daripada Allah Nak dapat rahmat daripada Allah Tak ada cara lain Dengan cara Ibadahlah banyak-banyak Ya betul-betul Semayanglah banyak-banyak Beribadah Masalahnya Kalau ingat peristiwa Isra' dan Mi'raj ha, Tengok Isra' Mi'raj pula dah hmm. Memang cover tu setahun punya ceramah ni Isra Mi'raj waktu Nabi naik satu tangga satu tangga jumpa dengan Nabi Ibrahim apa Nabi Ibrahim kata Nabi Ibrahim kata tak pernah aku tengok umat yang paling kurus kering umat kau lah wahai Muhammad kurus kering kenapa umur dah lah tak panjang pemalas beribadah ya yeah, ya yeah, ha, yeah. umur dah lah tak panjang pemalas pemalas ha, pemalas semayang wajib yang sunat bukan dah malas nak buat kita kalau pergi Mekah kan, oh, mak, semayang sunat tu tengok macam Sementara tunggu subuh tu, sekejap semayang. Lepas betul naik. Semayang pula, tahajud Allah Akbar. Lepas tu naik pula sunat taubat, buat lagi. Lepas tu sunat-sunat poli. Buat lagi sunat-sunat tasbih pun buat Allah. Lepas tu buat lagi. Sangka kadang tu dia, dia angkat takbir dulu. Niat sampai kemudian. <laughs> Punya banyak lah semayang. Betul tak? Betul. Kita kat Mekah dan Madinah, senang Betul. Ramai cakap tu, kat sana tak rasa apa. Kenapa jadi macam tu? Di Mekah Madinah, kenapa macam tu? Sebab di Mekah Madinah tak ada siapa bawa pangkat pergi. Tak ada. Oh, yeah, tinggal yeah. anak bini kita punya harta benda tinggal semua. Kita pergi sana memang nak ibadah. Eh. Tak ada fokus apa pun. Lantak lah apa nak jadi. Fikir pasal dunia pun susah. Fikir pasal selipar, hilang. Hmm? Saya dulu pergi <laughs> bawa wah siap bunjut. Mak saya bagi tu bunjut kan tempat isi selipar tu. Nguncang tu. Ha, ikat ikat dengan reben ada kala letak dekat rak ingat rak nombor berapa ingat rak nombor apa dekat Mekah hmm. Masjidil Haram ingat dekat tiangnya rak nombor berapa balik itu bukan selipar lagi dengan rak-rak hilang ha <laughs> ah, nanti apa betul kan rak tu ada tayar kan hilang ha, tak ada apa tapi kita marah lah oh, tak marah tak apa jalan halal halal kat depan sana ada selipar lama pula pak sarung lagi lawa lah pada selipar yang hilang <laughs> betul tu sebab orang pergi Mekah Madinah kita kena bagi galakan. Kan ada sahabat-sahabat pergi Kau pergi sana pergilah Bagus Kau hmm. muda-muda ni pergi Pergilah Ada peluang pergilah Ini ni takut Kau lantak lah kau hmm, Kau dah lah tak pergi masjid ya. Kau siap lah kau Tak nampak tak tidak Kaabah ni Hus, bosa Kaabah tu pun pula tak nampak Ramai dah yang tak nampak Kau siap lah kau Kawan tu tak tidur dalam kapal terbang Kau nampak ke tidak Nampak ke tidak kan turun dia turun sampai ke hotel dia tak tunggu lagi lah. dia tinggal beg dengan apa tinggal dia tahu jalan tahu pergi masjid balik mengeraung dia ustaz ustaz kenapa saya tak nampak kabar ustaz banyak dosa saya ustaz sabar pak cik ini madinah <laughs> mana datang eh kabar sini memang tak ada kabar Ternyata masih di Madinah. Wah, pakcik. Dia masuk Masjid Nabawi cari Kaabah. Mana nak jumpa? Ha, tu lah orang kena tak ada ilmu kan. Kau takut kan dia lagi. Ha, sampai kat, kat, dekat Mekah kan Masjid dia larang. Nampak dah? Nampak, nampak. Dia tu. Iya, kadang orang kita ni, siapa nak pergi, pergilah. Tak ada masalah, pergilah. Mana-mana travel pun pergi. Tapi hati-hati. Banyak travel yang menipu sekarang ni. Dia jaga. Yeah, ya, ya. travel yeah, sekarang ni, syarat dia kementerian pelancongan dah letak. Kalau bawah daripada 4,900, bohong. Dia 4,900 dan ke atas. Jangan percaya percayalah. 4,000. Lagi 3,000 dia datuk sponsor. Jangan percaya. Hmm. Sudahnya tawaf kaki lain. Petang dah sampai Kuala Terengganu. Ayah cepat balik. Balik hari je. Macam tu. Macam tu. Ah, tak pasal kan siapa yang nak pergi dengan saya insyaAllah boleh dekat HB Travel insyaAllah boleh saya HB dan KRS Travel oh, kat belakang okay. tu ada booth ni bukan promote tapi lebih kurang <laughs> lebih kurang ah, kan? Yang penting pergi. Tak kisahlah dengan sesiapa pun pergilah. Sini pun ada travel-travel tertentu nak pergi dah daftar pergi je. Pergi. Jangan tak pergi. Eh? Dia kata ibadah kena banyak-banyak. Tapi nak ibadah ni pula kita tertanya-tanya tentang ya. kesempurnaan ibadah kita. Ibadah aku ni Allah Ta'ala terima ke tidak? Macam mana pun ada empat perkara pula nak capai kesempurnaan ibadah. Pertama, mesti dengan ilmu. Hmm. Jangan main ikut-ikut aja. Mula-mula nak belajar betul ikut. Ikut-ikut tapi kena belajar. Mengaji kena belajar. Solat kena belajar. Hukum kena belajar. Yeah, yeah. Saya pun belajar lagi. Bukan kata dah pandai semua mana tak tahu belajar. Nah, ha, tu sebab kalau saya pergi dengan kuliah-kuliah dekat Sleman kan, saya kena suruh-suruh belakang, nyuruh belakang-belakang tiang. Hmm. Kadang ada penjamah tu tak boleh nampak saya yang belakang. Dia nampak, oh ada Samsul Lebat rupanya. Jadi patut dia, macam dah lain pula ulasan kan. Jadi saya kena menyuruh belakang. Dengar betul kena pergi tuntut ilmu Semayang kadang Benda basic je kat habis pun kan main salah Allah Ada yang angkat tu tarik belakang dulu <laughs> Buat ke depan tu baru sampai Ada Apa hal lah sekali dia angkat tabir Allah terlupa lah tarik belakang balik semula Allah tarik belakang balik Ada yang ke atas ni ada yang kau ibu jari tu kena-kena kena-kena dengan cuping telinga baru sah yeah, yeah, ya. dia macam Allah. Ang kena-kena tu. Kawan tu masa perang cuping dah tak ada je. Ya? Contoh kan kadang-kadangnya. Eh, yang disampaikan ustaz ini benar adanya cuy. Saya pernah mendapatkan hal yang macam itu cuy. Saya nggak tahu itu ajarannya berbeda atau gimana. Saya nggak tahu cuy. Kena belajar. Kena belajar. Lepas itu bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kata. Alham oh, suka-suka dia je hmm. kan? baca, belajar yang paling popular sekali wairu maghdubi alaihim walabdallin tengok lepas tu amin kakek tua muda berlumba Sebab paling panjang sekali semua ada tajwid tu <laughs> ini benar banget ini benar banget kalau sholat jumat pasti banyak yang seperti itu cuy apalagi di kampung saya cuy anak eh, apa budak-budak lah orang yang sudah dewasa pasti macam tuh cuy nggak tahu kenapa kenapa amin itu harus dipanjangkan gitu ya belum siapa yang paling panjang suaranya gitu ya oh. kan bilang kata takbir itu mana takbir Allahu Akbar cukup saya panjang Dia belajar dengan ustaz tu waktu ke Allah tu dalam tu letak hati. Sahaja aku solat maghrib tiga rakaat mengikut imam. Dia gagap pula dalam hati pun gagap. Ah, Sahaja dalam hati pun gagap. Dia jadi Allah. U akbar kan lama kan. Lama. Betul. Kan? Menghayati Mengayati ya. Betul. Sampai ngacau orang lain. Khusus. Ya. Allah. Allah. Allah. Oh, awak soleh ya Allah. Dia ni apa kena ni? Mengganggu tak? Ganggu. Satu lagi nak jadi imam. Kan kadang-kadang bukan sinilah tempat lain saya tengok. Lama sangat. Ya, ya. Auzubillah min syarri. Kulang auzubillah min nas. Malikin nas. Min syarri waswasil khannas. Allahu akbar. Subhanallah, subhanallah. Ya Allah, dia nak cari khusyuk dia. Orang belakang ni bila lah mula <laughs> Ha, tapi kalau mana yang imam-imam yang muda-muda tu bawa ke tengah. Ha, tu jadi isu lah tu. Dekat tempat saya dulu dia saya semayang tu ada bila bawakan bulan puasa kita bawa budak-budak tahfiz jadi imam. Ada yang sebut tu. Eh. Ilmu tak ada jangan cakap. Dia boleh cakap tu Bagi budak-budak tafiz Koranglah pahala kita Semain jemaah tu Dia kata Budak tu belum kahwin uh, <laughs> Gara-gara gak <laughs> kahwin ya Payah betul Belum kahwin Pahala kita sama je Yang risau Budak tu je Sebab dia belum kahwin Oh, Tapi dia jadi imam okay. tak ada salah tak efek kita pun. Oh, ingat. Budak tu bagus. Bacaan ya? Ah, dia kau baca berpanjang lama habis. Dia baca bukan macam kita baca. Kan? Ada kadang imam ada ke? Ah, imam yang uzur-uzur, gigi tak apa-apa ada. <laughs> Bacaan pun tak, tak apa-apa dah, tak apa-apa jelas. Allah wakbar Kita kat belakang buat parah Salam masjid Oh perempuan ni tak tahu tu belakang tak boleh Oh payah tu Salam <laughs> masjid Ui Lain imam malam ni Si Mila Mila panggil aku Si Mila Rahman Rahim Sami Allah Lima Hamidah Lima Hado Midah Hado Udah Hancur orang gue ini. Parah. Kan? tak apa belajar. Kena belajar. Kalau tak ada ilmu, tak ada ilmu. Lepas tu dah tak ada ilmu, nak duduk belakang imam. Duduk belakang imam ni banyak pahala ni. Betul. Sahabat pertama tu banyak pahala dia betul. Tapi duduk belakang imam bukan sebarang orang. Buatnya imam tu terlupa malam tu. Ter. Allazina amanu senyap <laughs> Oh lupa Lupa surah ya Oh ini judulnya ya Al-Lazi Sudah imam dah kuat Al-Lazi Dia semua belakang tolong Oh iya yeah, iya Yang yeah. belakang ke sini Tolong Tolong Tolong Yang dia pula Capek tolong dah Sebab suruh baca buat panjang Kenapa tu Susah nak tengok imam terlupa kalau baca tiga kul. Tapi kalau kurang kadang-kadang terlupa uh. ataupun imam tengah semayang tiba-tiba hadir angin yang tidak diundang <laughs> kata dos krak macam tu imam Anginnya tak diundang. Imam Mufarakah yang melakukan Imam tengah semayang Tiba-tiba hadir angin yang tidak diundang Terkentut Hap macam tu Imam Mufarakah yang belakang kalau ganti Takkan yang belakang Oh batal Imam yang salah tak semayang Dia pula beritahu orang Apa Cikgu kelakar banget ini Aduh Tidak diundang Terkentut Prap gitu Imam Mafarakah Yang belakang kena ganti Takkan yang belakang tu Oh datang Imam datang datang Dia nak beritahu orang Apa arah macam tu Kan Tak ada ilmu macam kisah mu'alaf tu Ada mu'alaf dekat Dekat Semat Oh ini mu'alaf Ada kisah tu Abah saya sendiri cerita kat saya dia mualaf dia dah biasa lepas asar dia celupkan pisang masuk dalam tepung tu kemudian dia masuk dalam kuali tunggu maghrib hmm. dia celup dengan tepung celup celup celup celup pisang dia celup celup lepas tu azan maghrib Allah Allahu Akbar dia akan lepaskan masuk pisang dengan tepung tu masuk ke dalam kuali dia akan tinggalkan masuk semayang ikut imam Hmm. Timing memang cantik. Imam bagi salam lah. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Dia akan bangun pergi kat kuali tinggal nak angkat dan kau bisa. Uish, timing yang pas Aku ya. malam tu imam tu kaya. Ha. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون <laughs> لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم يا pusing situ dia pun dengan kepala kat situ imam pun terpaut wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abattum wala antum yang mualaf kat belakang Hanguslah pun aku Hanguslah ni Hanguslah Oh ceritanya malam yang berikutnya Kalau ada ilmu dia kata ya. apa? Kalau ada ilmu Subhanallah. Ya ya ya. Tak dapat ya. Lakum dinukum. Ya lah sambung Imam ya. Zumi, kan? Kata dia ilmu. Wala antum abidu nama akbud. Dia punya geram. Itu waliyadin taramari ke? Lakum dinukum waliyadin. Memanglah imam dapat tapi batal semayang tadi. Bercakap. Itu waliyadin taramari ke? Dia tanya. Kan? Itu ha, sebab kena belajar. Kena belajar dengan ilmu. Gue gak tau Ji. Gue yang ngakak. Men- <laughs> gue yang sendiri ngakak sampai tersiksa seperti ini mendengarkan ceramah Ustadz Syamsul Debat ini. Atau orang sama dengan saya Ji. Tapi saya saya kok mendengarkan ini tuh lucu sangat gitu ya. Aduh, saya takut saya ini ada ada kelainan cuy <laughs> saya takut macam tu cuy tak tahu mengaji belajar mengaji eh jangan main-main budak sekarang lahir anak pun tak tahu buat apa Nurse yang hmm. India tu apa itu? Azan lah, kiblat sini. Yang India tu yang pegang anak menghadap muka macam ni kat hospital tu. Allah Allah Allah Allah Allah Allah lah masuk tinggal kanan tinggal kiri. Ada yang nak perempuan komat tu pegang kaki ada. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah come on Yang seorang tu siap menangis ni. yang Cina tu siap cakap, hai apa pasal, apa pasal Yang kawan-kawan dia cakap, agaknya nak sulung agaknya. Nurse-nurse ni tak jadi kerja, semua tinggal lah kesiannya. Kenapa buat anak lagi dah terlibat? Eh, dia kata Imam pun cakap, elok lah kau dah balik kampung ni. Kebetulan Bilal tak sihat. Besok kamu azannya. Apalah gua pula. Wah, dia buat hmm. sendiri dia gua. Apalah gua pula. Ramai lagi orang lain gua pula kena kau ni Allah akan ya. bagi suara sesedap azan. Ah. Yelah, yelah. Tapi Atuk ya, kena tolong. Dia cakap dengan Tuk Imam tu. Tu, kena tolong saya. Tolong apa? Tolonglah buat lirik dia. Buat lirik. <laughs> Mana dia tak raja. Apa hal lah buat lirik? Kau tak, kau tak tahu ke? Lupa. Ayolah ah, lah. Besok aku buat lirik kau. Lepas tu pagi, pukul 3 pagi dia dah ya. pergi dekat mikrofon tu. Pum, dia buat rumah. Tam, tam. Hmm. Jangan lupa. Datang beramai-ramai saya akan azan. Gila betul buat pengumuman. Orang kampung tak tidur ni. Pukul lima orang orang surau masjid pun sampai lah. Azan lah cepat. Nanti dulu. Lirik gua belum sampai. Eh. Kita imam bawa lirik. Imam pun sampai. Azan lah. Lirik mana lirik? Dia pun bagi. Ah, ambil. <clears throat> Alamak. Jawi lah pula <laughs> Belakang tu ada lah Rumi ha, Ada semua dengar eh oh, Allah, okay. Ya, Allah, ya. Siap itu semua dengar Macam nak menyanyi Dia pun baca sebiji apa imam tulis Allah Akbar Allahu Akbar dua kali Dua kali pun baca Dia lurus Syara la ilaha illallah Dua kali Dua <laughs> kali Imam dah tepuk dari rumah Yang hujung Allah Allahu Akbar ha, Yang ini satu kali saja La ilaha illallah pun satu kali Parah ha, Jangan buat macam tu Sebab ilmu tak ada Ingat eh Nombor satu Mesti dengan ilmu <coughs> Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kenapa video ini ngakak banget cuy Saya gak tahu kenapa ini ya, Apa yang terjadi sama saya ini cuy Aduh Aduh sampai berkeringat Sudah berkeringat banget Air mata bercucuran Aduh sampai nangis gue cuy Aduh di awal-awal ya, di awal-awal ceramah tadi itu kita bisa mendapatkan sedikit pengajaran gitu ya. Ini di pertengahan ya Allah. Saya tak tahu kenapa cuy Kenapa yang semua yang dibahas oleh Ustaz Syamsul Debat ini di ceramah kali ini cuy Hampir semuanya itu pernah saya alami gitu ya tentang sholat gitu ya, tentang sholat yang di, disampaikan oleh Ustaz Syamsul Debat itu pernah saya alami gitu ya pernah saya lihat gitu ya. pernah saya tengok gitu ya intinya seperti itu lah cuy intinya seperti itu saya nggak tahu kenapa cuy saya nggak tahu saya saya nggak tahu orang eh, merasakan hal yang sama seperti saya apa enggak gitu ya lucunya itu apa memang saya yang terlalu berlebihan terhibur atau gimana sampai saya ngakak seperti ini cuy saya takut saya punya punya ini cuy punya kelainan yang orang tak miliki gitu ya ya contohnya seperti ini cuy sedikit saja yang saya rasa lucu itu pasti saya ngakak banget saya nggak tahu kenapa gitu ya <sighs> bagi kurang yang paham ini kurang bisa jelaskan nih bantu jelaskan juga Jay saya nggak mengerti Jay mungkin kurang ber, ber, beranggapan ah Endi itu tak lucu pun tak kelakar pun kenapa Endi eh, ketawa gitu ya tapi saya itu mer- saya merasa itu lucu banget cuy itu kelakar banget gitu ya oke dan mungkin itu aja cuy ya uh, kepala saya pening banget ini sumpah keringat kepala saya pening juga dan ya terima kasih buat yang request ini cuy kalau korang masih punya video-video menarik dari Ustadz Samsul Debat ceramah-ceramahnya yang uh, di tempat lain atau ceramah yang tempat lain korang bisa komentar di bawah atau kirimkan linknya di Instagram saya cuy ya sampai detik ini saya belum mendapatkan ceramah Ustadz Samsul Debat yang sama